más grande del mundo. De seguro no habrá nadie que consiga refutar la siguiente ecuación. Sube usted primero todos los males comunes Santa de tu valor, ah, sí, como se la la pequeña. partiendo de enorme absurdo de intentar cuantificar.